mires a donde mires, vayas a donde vayas, siempre te encuentras la huella de tu profesión o de tu futura profesión según estás estudiando aquí. Sin embargo, no siempre podemos llevar en nuestros bolsillos o tener justo al lado nuestro los ordenadores que nos consiguieron llevar a la luna o que, con los que incluso hemos erradicado enfermedades. Mm, vale, vale, muy bien, pero los ordenadores consumen energía y además contaminan y bastante. Eh, los supercomputadores antes se podían contar con la mano, pero han aumentado a gran escala. Desde los años 2000 se han creado miles de centros de datos. Uno de ellos es el que tengo aquí a la espalda, el de IPC, el Donostia International Physics Center. Aunque no está en ningún comunidad, tiene un supercomputador de 9.000 núcleos. Amazon afirma que en el año 2018 consiguieron llegar al umbral del 50%, incluso superarlo, en su uso en energías renovables. Por otro lado, hay que dejar claro que Google es la reina de esto. Es conocida por implementar, hacer, investigar, financiar algoritmos verdes y todas sus fuentes de energía son verdes, en sus data centers, en su famoso campus de California, etcétera, ¿Y qué son los algoritmos verdes? Son algoritmos más eficientes, consumen menos recursos y consiguen el mismo resultado que tener un algoritmo más complejo. Están diseñados para utilizar la Green AI, la cual busca el equilibrio entre el volumen de datos y su tiempo de proceso de una forma más inclusiva y respetuosa con el medio ambiente. En el consumo de este tipo de centros de datos, también tenemos que tener en cuenta la refrigeración de los equipos. Muchos países cercanos a en concreto la Escandinava, han tenido un crecimiento del número de centros de este tipo. Como las temperaturas son mucho más bajas, tenemos un menor consumo de electricidad. Además de estos data centers, también hay granjas de criptomonedas que se han migrado a esto,